Yep, so fi yw uh, Lisa Thomas Emrys, so meddyg teulu ydw i, um, ond mae diddordeb da fi mewn um, meddygaeth mwy holistig a um, sut chi'n edrych ar person um, yn holistig i gwella um, llesiant rhywun yn, yn hir dymor. Um, so hwnna yw um, ardal fi, really, ond hefyd yn amlwg dros y doi flwyddyn diwethaf fi wedi bod yn gweithio yn y ysbyty maes um, a gweithio mewn gwasanaeth lles newydd yr, yr, y bwrdd iechyd. Um, mae gymaint i drafod, ond dewch ni glywed â Meinir gyntaf fyd. Helo Meinir, Dr Meinir. Oh, helo, helo. Doc. Um, so, Dr Meinir Jones ydw i. Dwi um, hefyd yn meddyg teulu. Dwi'n gweithio ar y foment yn hawel dda. Cefn fi'n glinigol yw meddyg teulu um, a um, chwaraeon a MSK hefyd, ond am y 5-6 blwyddyn diwetha. Dwi wedi bod yn gweithio yn hawel dda um, yn uh, gweithio tuag at uh, trawsnewid fel i ni'n uh, trawsnewid um, ein, um, ein services yn dda i gwella um, pethau am y poblogaeth yna. So felly gweithio um, ynglyn â'r ysbyty newydd a um, gwasanaethau eraill hefyd. Um, ond fel Lisa, uh, dros y doi flwyddyn diwetha, um, dwi wedi bod yn arwein, arweini ar y um, ysbytau maes um, ar draws hywel dda. A fel na o'n i wedi cwrdd. <laughs> So chi wedi cwrdd fyna, ewn ni nôl de, os na oes ots dych chi, i'r cyfnod na nôl... Na, Wel, gwed, wel, gwedwch chi wrtha i, ble o'ch chi pan glywoch chi neu dethwch chi'n ymwybodol o Covid cyntaf. Mae'n i ran fwyaf ni, o'n i'n edrych at teli, o'n i'n gweld bod rhywbeth yn digwydd draw pen draw'r byd. Siwr oedd ei chi? Siwr o'ch chi'n dod i'r pwynt lle o'ch chi'n meddwl, a, mae hwn yn mynd i fod yn broblem? Lisa? Wel, fel, fel na, rili, really, jyst clywed ar y newyddion a clywed, o, mae rhywbeth yn digwydd mas yn China. A tyd ar y pryd, ti'n meddwl, hmm, hwnna'n wael i nhw, ond, uh, you know, carry on. Um, so, fi'n meddwl, pam, pam fi'n clywed y dechrau mis Rhagfyr, so dyna pryd oedd wedi dechrau mis Rhagfyr, flwyddyn, beth oedd e'n? 2018 efe neu 19? Na, 19 erbyn ni, yna fe? mae'r ddoi blwyddyn diwetha wedi blero mewn i'r mm. i'w gilydd, so uh, pwy awi o'r beth oedd y dyddiad, ond fi'n cofio mis Rhagfyr oedd e, um, a fi'n cofio meddwl, o, problem rhywle arall yn y byd yw yna, so nawn ni'n just cario ymlaen. Um, a wedyn, yn y flwyddyn newydd wedyn, fi'n meddwl oedd e biti mis i o nawr, chwefro rhywbeth fel yna, um, o'n i'n dechrau cael cyfafordydd yn, yn gwaith, yn meddwl siwt ni'n mynd i um, delio da fe. A fi'n cofio'r cyfarfod cyntaf, oedd lot o'n i wedi paco mewn i'r rŵm yn din, din, din. No social distancing, dim i fel yna, achos oedd hwnna ddim ar gael ar y pryd. So, oedd e jyst yn, mae virus newydd wedi dod a well i ni meddwl siwt ni'n mynd i wneud e. Ond ar y pryd, oedd pob un dy de, diddordeb, ni'n jyst yn sgwasio gymaint o bobl i ti gallu mewn i'r rŵm. Um, mm. so, <laughs> o'n ni wedi dysgu yn gloi, bys o fi'n gweud. Oedd pethau wedi newid yn gloi, a wedyn oedd e jyst yn un cyfarfod ar ôl y llall. Um, ond, tod, pob... O, o fi ar y, ar y pryd yn gweithio mewn eitha lot o um, practices dros yr ardal a pob practice yn gwneud pethau bach yn wahanol, a oedd rhai practice, pr practices ddim yn barod i fe eto, a ddim, yn, ddim di clywed lot amdano fe, neu ddim yn gwybod oedd rhaid i ni newid pethau. So fi'n mynd rownd wedyn yn gweud, o, fi wedi bod i'r cyfarfodydd yma rhaid i ni newid, siwt mae clifion yn dod mewn, ble maen nhw'n cerdded mas, mae pob un goffa cael drysau eraill, a lot o bobl ar y pryd yn gweud, o, na, ti'n ti'n overreacto, chill out, ni wedi gweld y stuff yma ar <laughs> blaen, just don't worry, yeah. bydd popeth yn ffain. So fi'n meddwl ar y dechrau, achos o fi'n mynd i lot o'r cyfafordydd yma, oedd yn, o fi'n teimlo'n fwy paranoid na unrhyw un arall o'r rai fi gweud, na, na, this is gonna be the future, gei di weld nawr. <laughs> Ie, yeah, o'ch chi'n cael y teimlad na, Meilir, bod bo, bo chi'n pregethu a bod neb yn gryndo ar y dechrau? O, oh, yn bendant. Dwi'n just gryndo yn y tu fan Elisa. Fi'n credu yr un peth gyda fi, oedd wedi dechrau yn China, wedyn ni pam dath e'r eidal, oedd e'n dechrau twymo lan wedyn ni. Ond um, dwi'n cofio si lan i hmm. Linden ar conference, o'n i ar y tubes a popeth, a popeth, o'n i'n chi gweld gyda'r newyddion y bethau'n digwydd yn China a yr a dychrau yn Sbaen y pryn ni, Um, a um, yr wythnos ar ôl ni, es i ffwrdd ar hen weekend lawr i bembro, A oedd pawb yn ni, o'n nhw'n meddwl to fi yr oracle. Be sy'n mynd i ddigwydd am einir? Be sy'n mynd i ddigwydd? O, byn ni definitely, byn ni'n cloi lawr, fel maen nhw wedi'i gwneud bod man arall. O, na, na, byn ni ddim o gwbl. Um, a'r wythnos ar ôl ni wedyn ni, gefais i Covid. Um, felly cyn bod e, achos yn bendant pan o'n i lan yn Llundain yn mynd ar y tŵb, a ges i'r symptomau a, a, a, a anadl fi, o'n i'n cael real diffyg cael um, anadl fi, oedd yn ofnad, oedd wedi rili really rhoi ofan i fi a'r tulu. Ond ar, ar y pryd, oedd ddim profion ar gael, a os oedd profion ar gael, ond rhyw doi wythnos, tai wythnos ar ôl chi cael symptomau. Um, a pam dys i nôl i gwaith wedyn ni, o'n nhw wedi dechrau siarad beth i'r ysbytau maesyn erbyn ni. Um, a dwi'n cofio fod yn um, yr ysbyty yn uh, llunelli pryd dath y claf cynta mewn um, gyda Covid a ddyn ofnadw o dost. Um, ond y pawb yn rwysio rown. Fel, fel ti'n gweud, Lisa, dim social distancing o gwbl. O pawb gyda gyda'r hazmats a popeth arall yno. Um, ond fel, ni wedi dysgu fan ni'n mynd mlaen yn oedden ni, ond oedd lot o panic pryn ni, um, yeah, lot o panic yma... ynglyn â'r PPE. Ie, yeah, a... a'r meinir, wedwch chi fyna, o'ch chi ofan? O'ch chi ofan? O, achos i ni fel cleifion, ie, o'ch chi fel, chymryd chi'n gweithio yn y maes, chi, o da chi rhyw syniad o, o beth oedd i ddod yn enwedig chi meinir, o'ch chi jyst i cael Covid? o, wel, a ges i ofan pam ges i fe i fyd, achos o'n i ar fi'n mynd mewn i'r sbyty, achos oedd, um, byddwn nhw'n gweud oxygen saturations, oedd wedi mynd yn weddol isiel dy fi, a mynd lan y lawr, um, lan y lawr y star, o'n, on, on i ddim yn clu'n neud ni, a gorfod i mynd i'r gwely am, am 4-5 diwrnod. So, oedd e'n ofnus ofnad, ond wrth gwrs, ma, pam chi'n feddyg, pam chi'n rhywun clinigol, mae pawb yn nerfyn bod chi'n gwybod popeth, um, cyn bod pawb arall, um, a treatment protocols na, na bethau fel yna. So, to, fel arfer yn, yn meddygaeth, mae yna set protocols a hwn yw'r dyma beth mae'r tystiolaeth yn dangos a dyma fel ti'n trin. Ond reit ar y dechrau, um, yn enwedig pan ges di Covid, meinir, oedd dim, oedd dim tystiolaeth am beth oedd yn gweithio, oedd yn literally just gobeithio, <laughs> just gobaith yeah. a just supportive treatment really. Um, so, a mae pethau wedi symud mlaen lot ers hwnna, ond ar y dechrau, oedd dim, oedd, oedd dim pethau i, i helpu, eblaw just supporto'r corff i wneud i helpu ei hun, really. Ie, yeah. ac ymwchwch, o'n i'n gweud fel bod, bod pawb arall yn erbyn bod ni'n gwybod yr atebion, ni'n gyfarwydd â gwybod yr atebion hefyd, a na mm. beth oedd yn wahanol, a ni ddim yn. Ie, yeah, oedd lot o fel meddwl mas o box, really. Ie, yeah. really, yeah. o rai chi feddwl, o rai chi... Oedd na deimladau bod chi'ch dwy yn gorfod Wel, o'ch chi'n gweithio, oedd e'n unig, oedd e'n unig, achos o'ch chi'n weithio pethau mas eich hunain, achos oedd ddim arweiniad, oedd neb yn gwybod? Oedd lot o bethau um, fel, um, dim fel meddwl amdano pa moddion i ddefnyddio, um, ond mwy fel sut i behafio, sut i symud rhwng, sut ti'n lleihau y risg o pigo fel lan pam ti'n goffo, ti goffo mynd i'r siop i ôl llath. So pethau fel na oedd, oedd lot o bobl yn gofyn i fi, fel fel beth i fod wneud gyda, ydy am ni fod ar dillad fi, fel dylse fi gwisgo, fel dylse fi tynnu dillad off, fel ydw i fod mynd trwy'r drws ffrant he broed ei rhywun arall, ble dylse fi golchi dwylo fi, fel dylse fi wneud siawer, pethau fel yna, um, a fel, fel i golchi dillad. So hwnna oedd lot o bobl yn gofyn i fi, so to, reit, cer mas o'r drws, strip o'r drws ffrant, roi dillad ti mewn bag, cerdd, yes. straight i'r siawer, shower, roi dim yn i'r washing machine. Achos, you know, ar y pryd, oedd e yn mor heintus yna, so oedd, oedd rhaid cymryd y steps um, extra na i, i trial lleihau risg. Oedd e fel ffilm? Oedd e fel bod mewn ffilm? Rhaid bod eich chi? O ie, oedd car fi, like, oedd rhywun di uh, ffrind fi, mechanic yw e, a nath e roed fi really good um, uh, tip. Nath e roed fi'r fel y coverings yma i roed yn y, dros y set y car. So ddyn gweud, fi'n o hwn i stopo'r oil, ond fi'n siŵr bydd yn helpu um, cyfrol an y set. Stop Covid. Stop yeah. Covid. So fi fel, oh, actually, hwnna'n good idea, actually, Ac so wedyn mae scrubs fi ddim yn cyfrol ar set o tan. Yeah, mae jyst yn rhyfeddol, pan ych chi'n meddwl nôl nawr, dim ond dwy flynedd sy'n ers hynny. A, mm. Ac o hynny de, mae'r ddwy ohonoch chi a'ch gwaith dyddiol chi, mae'r ddwy o chi'n feddig teulu, siwt wedyn i chi'n dod ati i gwrdd a soniwch am y broses na, a falle gynta, beth yw, beth yw ysbyty maes? um, <laughs> wel, ysbyty sydd ddim wedi cael ei creu fel ysbyty. Ysbyty ble bynnag, fi'n cwmpa mae'r ysbytau maes um, yn, yn, yn, yn y fyddin. Chwad, mae, mae nhw, mae, mae nhw pabell i nhw, ynddo fe, tent yn nhw. Ond gyda ni, um, wel, gyda ti Lisa fel factory oedd ynddo e, fe, gyda fi, oedd naw gyda fi ar draws Hywel dda, mewn ysgolion, um, uh, leisure centres, indoor bowling centres, um, Parc Ysgalet, um, gyd drosodd lle. A jyst lle, rili, really, oedd gyda um, rhwff ar ei bennau, um, bod dŵr i gael yna, um, a bod lle gyda chi roi gweliau, um, a lle, drws i ddim mewn, drws i ddim mas, a wedyn ni jyst yn goffo creu'r um, creu ysbyty mewn tu fewn i ni, really. Um, ond wedyn ni, beth i fi wedi dysgu dim adeilad i'r pobl sy'n bwysig, um, i, i fod yn onest, a twyd fi o ti, o lot o cleifion gyda ti yn o dde yn Cwm Taf. Ond fel o'n i ti cwrdd lot, o ti'n gofyn, um, nes i um, roi fy law lan i arweini ar y, ar ysbyty maes, achos ar ar y pryd, o'n i ddim yn gwneud lot fawr o gwaith clinigol, felly o'n i'n meddwl, wel, mae pawb arall yn front line, a bydden nhw'n fysi yn, yn y gwasanaethau o'n nhw'n um, nhw wneud, um, oedd fwy o amser, achos gwaith strategic i fi wneud yn fwy ar amser, i, i symud mewn i fod, fod fel arweinir i'r um, ysbytau maes. Um, a wedyn ni fi'n meddwl, wel, fi beth i'n neud hwn o'r blaen. Sym clyw da fi, fi ddim wedi bod yn y fyddyn. Um, mae fe'n well i fi bod fi'n <laughs> bod fi'n cwrdd â pawb arall sy'n neud rhywbeth debyg ar draws Cymru. Um, so, o'n i'n gwybod bod y Llywodraeth i gofyn i pob um, bwrdd iechyd um, i ymateb i'r modelling oedd gyda nhw. Um, so, nes i just um, basically ffôn o pobl lan um, a na fel cwrdd si Lisa wedyn ni um, a wnaethon ni dechrau um, cwrdd yn gyson achos o'n i'n meddwl mae ma siwt gymaint o gwaith tu ôl um, y prosesus um, sydd eisiau cael yn iawn i'r cleifion i fynd mewn i lle fel hyn, um, y criteria pwy fath o cleifion ni'n mynd i mynd i gael, pwy fath o gweliau ni'n mynd i cael, um, beth, yw, beth sy'n mynd i ddigwydd os maen nhw'n mynd yn dost, os maen nhw'n goffo mynd nôl mewn i'r ysbyty, beth sy'n digwydd yn anffodus, os maen nhw'n marw, beth sy'n sy digwydd ar ôl ni. A um, mae fe, bydde fe wedi bod yn unig os o'n i ddim wedi dod at ei gilydd i fod yn onest. Um, and the safety and numbers hefyd, o'n i wedi siario popeth mm. o'n ni. Fel, fel o'n i'n neud, fel oedd y e gyr un peth um, ar draws Cymru fel o'n i'n neud e. Um, so ni gyd i dysgu fi'n credu. We fi, wedi dysgu sio gymaint wrth o gwaith ni wedi neud ar draws Cymru. Um, a hwnna wedi e cadw fi fynd i fod yn onest. A, a fi'n credu heb ni bydde fe wedi bod yn unig iawn. Mm. Beth ysgwch chi, Lisa? Lisa? Wel, ar y dechrau, um, oedd y bwrdd iechyd ni wedi gofyn am dros mil o gweliau um, extra. Um, a cofiwch, so, sim lle yn ysbytau ni fel maen nhw ar y funud. Um, Diod heblaw am wedyn chwilio am dros mil gwely arall a'r staff i edrych ar ôl y cleifio yna. So ar y dechrau dyna beth oedd y gofyn o bwrdd iechyd ni, mil, mil o weliau e, extra. Um, so wnaethon ni uh, Um, so, o'n nhw'n gofyn rownd am pobl i arweini'r ysbyty maes, oedd neb yn fodlon, so fi'n meddwl dyna, <laughs> dyna fel fi di end o os neb yn fodlon. Neb ar mae'n neud e, ie. Um, so, a job ffrind, job um, y boi mae fi'n gweithio gyda, so fi'n fi nabod fe ers blynydda, dde'n just wedi just gofyn bob dydd, mae rhaid i ti wneud e, mae rhaid i ti wneud e, come on, sneb arall yn wneud e. So, fi'n meddwl erbyn y diwedd, o fi'n meddwl, well, gwell fi na neb, I suppose, ond on sa'i da cliw, sa'i'n sa redeg ysbyty, sa fel meinir, sa'i'n fyddin, sa'i byth wedi, sa'i beth, sa'i'n gwybod dim byd amdano ysbytau maes, so pam dylse fi'n neud e, ond fi'n meddwl ar y pryd wedyn, oedd y pandemig rili really arbenni, a fi'n meddwl, wel, hwn yn crisis, so gwell rhywun na neb, <laughs> oedd beth o fi ti'n meddwl, so fi'n rhaid fi just... Yeah. So, o fi just meddwl, well, I'll just... Na, fi jyst yn meddwl, byddai fi jyst dysgu fe ar y ffordd, a'n yeah. sdim opsiwn o, sdim opsiwn i ddim wneud yn dda. Mae rhaid i fe fod yn llyddiannus, achos to, beth arall ni'n mynd i wneud? Just, so ni eisiau bod fel yn yr eidl, ble oedd, to, lluniau o, o pobl ar y stryd yn eidl yn pael o lan ti fas yr ysbytau. Fe ni ddim gallu cael hwnna yn y gwasanaeth iechyd ni, bod pobl wrth y drws yn, yn, tod, yn peilo lan ar y drws. So, um, o, o fi jyst yn meddwl, mae rai fi gweithio fe mas rhyw ffordd neu'r neu llall. Um, so, rhywun beth am einir, a fi'n meddwl, rei, pwy arall sy'n neud y swydd yma yn Cymru? Cys mae rhaid i ni dysgu da'n gilydd. Digon bonkers i neud e, ie. <laughs> Ie, pwy arall sy'n fel fi sy'n fodlon stepo lan i, i hwn. Um, a ar y pryd, fi'n meddwl, wel, sdim moddion i gael i sorto hwn mas. Achos ar y, da dachrau, oedd dim un moddion yn gweithio. Fi'n cofio'r tystiolaeth yn dod mas yn gweud, hwn ddim yn gweithio, so hwn yn gweithio, mae hwn ddim yn gweithio. Fi'n meddwl, rei, well, actually nawr, dyma beth fi'n neud am swydd. Fel meddyg teulu, mae lot o, to, fi, wedi bod mewn lot o, um, uh, gweithio dy lot o cleifion ble mae moddion ddim yn gweithio, so mae rhaid ti meddwl outside the box a meddwl am rhywbeth arall sy'n gallu helpu. So fi'n meddwl, well, mae da fi, mae da fi um, experience yn hwnna, So uh, mae rhaid ni jyst meddwl am ryw ffordd arall i helpu cleifion. Os maen nhw'n goffo bod mewn factory neu mewn pabell neu what not, fe rhaid ni meddwl am beth arall sy'n gallu helpu bobl i, i teimlo bach yn well. Um, So nathon ni sefydlu rai nilan mewn tri lle, so mewn factory yn Pen y Bont a yn um, uh, training ground yn y veil, so rugby training ground. Oedd yna'n neis, achos oedd lot o fel motivational things o gwmpas y lle. <laughs> so mae'r ma boys rugby yn iwso, so i'n meddwl, oh, mae hwnna'n good, at least mae hwnna'n prepo ni gyd lan. um, <laughs> a oedd um, un lle arall, oedd, oedd arfer bod yn um, tu gofal, so oedd hwnna'n ffain, ond yn y diwedd, dim ond y lle yn um, pen y bont uh, ni wedi defnyddio, a mae Cleifion still yna nawr, so gaethon ni cannoedd a cannoedd o bobl trwy hwnna pa mor dywyll oedd y dyddiau hynny? Beth o, er, beth o fi wedi dysgu rili really, oedd um, just i gofyn rownd i pobl arall sydd gyda um, real world experience. Dim just yn, yn yeah. meddygaeth, ond unrhyw le. So fel gofyn i'r dyn tân, beth mae fe meddwl am y, am, uh, uh, siwt mae pethau wedi cael ei leio mas, a gofyn i'r caterer a'r cleaner a gweithio nhw, like, swy ti'n neud job ti, a fel dylsyn ni seto o'n lan, achos dyna beth nath helpu pethau i gweithio mas. O, fi cytuno dy ti'n llwyr fyna, mm. nethon ni wneud fel um, uh, team around the patient. So, achos oedd, yn lle, ni'n ni gallu fod nitha eitha prescriptive yn oedden ni yn, um, yn iechyd, um, na beth yw swydd ti, na, that's your role, that's your responsibility, and that's it. Ond actually, y pobl oedd yn bolon roi trod nhw mewn yn gweithio mewn ysbyty maes, um, tipyn o wmff yn nhw anyway, a, a, a fel ti'n gweud, mae, ma lot fwy tu ôl iddyn nhw, a um, gofyn nhw am y solutions, gofyn nhw, well, fel bydden nhw'n neud e, um, lot well na just goffo, well, bod pawb yn edrych yn y tŷ. A actually mae pawb wedyn ni'n teimlo fe bod nhw'n rhan o fe, bod nhw'n mm. rhan o rhywbeth lot fwy na nhw. Um, oedd hwnna'n ffantastig i fi. A nes, nes, nes i, sama beth i ti, nes, nes i, mae un o, ddoen y ffrindiau gyda fi sy'n yna y fyddin, a nes i rhoi fel plan na rhyw pishin o bapur a nes i ffono nhw lan o beth chi'n meddwl o hwn. A chwe beth wedyn nhw wrtho fi oedd, ie, yeah, ie, yeah, popeth y logistics a communication, popeth lawr gyda fi. A pidwch angofio human factors. Na'r peth fwyaf pwysig. Um, I siarad gyda pawb bob dydd, um, ond y human factors, achos fel, fel wedyn ni'r y dechrau dod, pawb yn ofnus. Oedd pawb yn ofnus, a dim jyst ofnus am y swydd yn nhw'n neud, ond nhw'n ofnus am teulunen nhw. Mm. Um, a, a, a, a, dim jyst am y cleifion, um, on, on, o ffrind ffrindie nhw a popeth arall. So, y human factors i fi oedd y peth fwyaf pwysig. Ac ar y nodyn hynna, ni'n siarad yma heddi wrth edrych nôl. Chi wedi gweld e? y cydweithio na welon ni bod pawb yn dod at ei gilydd. Sa'i mor chi wedi gweld siw beth eriod o'r blaen, neu o'ch chi hyd yn yn meddwl bod hynny'n bosib? Fyddech chi byth di meddwl bod be chi wedi cyflawni'n bosib, y cydweithio na, pawb yn neud i gorau yr undod ma, pawb yn neud er, er mwyn pobl eraill, yna fe? Ie. Yeah. Ie, yeah, no, fi'n meddwl pan mae'r amser yn dod, pan mae'r amser yn dod, mae wastad rhai pobl yn stepo lan. So, da, na beth ti'n gweld yw, mae rhai pobl yn stepo lan yn gynnar a sy'n rhaid i gofyn, maen nhw just fyna a maen nhw'n barod i, i joino. A wedyn mae pobl arall yn cymryd lot mwy o convincing, fes y fi'n gweud. So, um, o dan i doi grŵp. So, un grŵp sy'n rili really barod i wneud pethau'n wahanol a just wneud beth bynnag oedd angen wneud i cael ei weithio um, a pobl arall bach mwy nerfus a to, lot o'r bobl yna to, ddim really moyn bod na, ond gorfod bod na, achos maen nhw'n gweithio'r gwasanaeth iechyd oedd rhaid i nhw symud i gweithio mewn lle gwahanol. So, oedd rhaid i ni gwneud lot mwy o fel team building a just check o mewn da pobl i gweud, reit, ti yn gallu gwneud hwn. Mae lot o bobl ddim yn licio, licio gweithio mewn rwle gwahanol er bod y swydd yr un peth. So, lot o hwnna fel just gweud, reit, ti'n neud y swydd yma, ti'n rili dda ar y swydd yma, a dyna'r claf, a mae'r claf yr un peth a beth ti'n gweld yn yr ysbyty, mae'r tôn wahanol, ond just paid edrych lan, just neud, just, ti, just ffocws o ti ar claf, um, o edyn maen nhw'n ffain. So unwaith mae'r claf o, o, o flan nhw, mae'n second nature wedyn, maen nhw'n cario ymlaen, um, ond oedd lot, o, lot o lot o staff yn really, really nervous cyn cael y cleifion mewn, a lot o lot o llefen. Sa'i beth wedi gweld gymaint o llefen yn gwaith, so dod, o'n i'n neud lot o meetings gyda pobl yn really, really nervous. A hwnna ddyn wahanol. Dod. Mae gwasanaeth iechyd, mae'n mae pob un yn nacod. <laughs> a mae nhw wedi bod ys mm. blynydde, tod, yeah. a mae'n real struggle mae rai o'r shifts, ond sneb yn llefen lot, tod, nawr yn y gyma mae pobl yn llefen pan maen nhw'n so fed up neu wedi blin o gormod, ond sa i wedi gweld gymaint o staff yn llefen achos bod nhw'n really ofnus. O'ch chi'ch dwy'n llefen? Chyn pa mor anodd oedd eich chi'n bersonol, y, prof y proffesiynol na chi wedi sôn amdano y person proffesiynol, o rhaid i chi fe'n adre hefyd. Mae rhaid bod e'n dangos i hôl arnoch chi. O cymaint o bwysau arnoch chi'ch dwy? O, fi'n meddwl os bys i'n gofyn i gŵr fi, bys fe'n gweud mae fe sydd wedi yeah, cael y strygl mwyaf anodd yn y byd dros y pandemig. Fi'n mynd gytre ranto a ranto. <laughs> <laughs> so fi siŵr fe fe'n... <laughs> Ie, fe'r un, ie. Fe'r un, ond na, yn bendant o fi, yna fi mewn gytre, um, a e, fi'n gwybod mae Lisa, mae'n neud lot, fod ti'n neud lot gyda meditation, a fel i ni'n ymdopi'n unen, achos mae rhaid ni gwni lan y diwrnod ar ôl ni, goffi'n mynd nôl ati, ynddo fe. um, mm. sy'n ni lli roi lan, ond mae'r beth ti'n gweithio fyna, Lisa, beth i'r staff yn dod achos dim dim ond nhw o ddarwargych yn newydd, yn aml, oedd, oedd y cleifion yn newydd yn nhw hefyd. A lot yn nhw ddim byth wedi gweithio. Um, mae lot yn nhw outpatient nurses neu gweithio yn y gymuned yn dod mewn goffa edrych ar ôl rhywun yn ysbyty maes. Ond o'n nhw byth wedi gweithio gyda cydweithwyr nhw o blaen. So tîm yeah. newydd gyda chi o pobl sy'n neud rhywbeth newydd yn lle newydd a goffo, goffo dysgu popeth. A maen nhw'n gweud, nid gen nhw, um, symud tŷ, symud swydd, cwbl o bobl pethau fwy a stressful yn eich bywyd chi. A o'n nhw'n neud y gyd, really, cwrdd â pobl newydd, neud gwaith swydd newydd, yn lle newydd, processes newydd, popeth a yn ganol pandemig hefyd, maen nhw'n goffo mewn gytre ar ôl i nhw. Um, so ie, yeah, then, mae fe, fe, ma fe'n ma fe on, mae fe fel nawr, bod ni'n dechrau dod mas o pethau fi goffo pinsio'n unan yn bellwaith bod e wedi digwydd. Um, achos mae'r ysbyty maes na, bod i ti, Lisa, ti dal yn gweithio na fe, yn gyda ni, gyda ni'n claf ola ni yn yr ysbyty maes, yn ysbyty Selwyn, Sel, es, es, es, Selwyn Samuel, wedi gadael mis mehefin diwetha um, a nawr. Mae'r lle yn ôl fel oedd e cyn Covid. Indoor Bowling Centre, mae pobl yn mynd, maen nhw'n mwynhau ar y penwthnos. Um, a, a fi goffa pensio'n un am bod e wedi digwydd ti Lisa dal, felly, yn hyn o beth, mae e fel bod e ddim wedi digwydd i ti meunir, ond on fe nath e ddigwydd yn bendant. Odw e wedi newid chi? Odw e wedi gadael i hôl? Odw e wedi newid eich agwedd chi? A, a, a, a falle, chymod, chi wedi sylweddoli bod chi'n lle neud rhywbeth, o chi beth wedi dychmygu beth chi'n neud? Fi ceri hwnna fi wedi dysgu. Um, o, dysgu lot o beth i pobl, faint mae bwysig yw e i cyfathrebu um, yn gyson a os mae gwybodaeth yn dod mewn, mae gwybodaeth wrth fod mewn mas eto, dim dal amlan i pethau mwyna mor bwysig achos mae gwybodaeth, mae fe'n, o, mae fel gold dust yno, dwi'n bod pobl mae'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Um, so unrhyw gwybodaeth, un o swydd fi oedd yn eisiau bod y gwybodaeth yn cymryd mas i'r pobl sydd eisiau um, o, o, o dyle clywed e. Ond fi'n credu ie, gwybod does dim rhaid ti fod yn expert yn neud rhywbeth. Mae rhaid ti rhoi roi rhoi cyfle i fe a, a hefyd dod â'r pobl mewn, gofyn pobl, just ddim fod ofan i gofyn cwestiynau trwy'r amser, fel bydde ti'n neud hwn, fel bydde ti'n neud hwnna, um, a neud nhw rhan o fe. Achos mae nhw'n, maen nhw'n, maen nhw'n, maen pobl, gyd o pobl fi wedi gweithio gyda, mae nhw'n rhan o, o arweini ar ysbyty maes, dim fi yw e, y tîm yw e, ynddo fe? Mm. Alisa, Sonia Stephen, y meditation, yr ochr lles, fi'n gwybod bod hwnna'n rhywbeth chi'n credu'n grif yn fe, um, yn eich gwaith chi'ch dwy, really. Oeddech chi wedi dysgu pethau? Chi lle, neu oeddwn ni gyd wedi dysgu rhywbeth felly, o ran yn gofal dros nhw'n un hunain wrth, wrth, wrth symud mlaen, wrth fyw yn ddiogel gyda coronavirus? Uh, fi'n meddwl beth sy'n bwysig yw cofio bod lot mae pob i'n gallu wneud. So to, mae lot o tools gyda ni gyd i edrych ar ôl um, iechyd corfforol a meddwl ni gyd a mae fe'n cyfrifoldeb ni gyd i edrych ar ôl ein hun a ein teulu a mae rhaid i ni newid yr culture yma sydd gyda ni o just hando'r y cyfrifoldeb dros i'r NHS a, a just disgwyl bydd, yr, bydd y gwasanaeth iechyd yn pigo popeth lan ar y diwedd, achos so'r so, e, so gwasanaeth iechyd yn gallu sort mas popeth. So fi'n meddwl, mae lot ni yn gallu wneud i wneud yn siŵr bod ni yn rhoi um, bwyd da i'r corff i, i helpu fe a bod ni yn edrych ar ôl ein llesiant a meddwl iechyd trwy wneud pethau fel myfyrdod os mae diddordeb da rhywun i wneud hwnna, um, neu pethau sydd yn just helpu chi ymlacio. Just, so, so lot o bobl yn cymryd amser i ymlacio, ond mae fe yn rili really bwysig i just dael o lawr y stres tyma bach a just symud lot a wneud rhyw fath o ymarfer corff. Dim rai fe bod yn mynd i'r gym, ond just symud yn gyson, bod ni ddim just yn isel lawr trwy'r dydd um, a bod ni yn um, cysgu'n dda, wneud pethau i gwella er, gwalla'r cwsg ni yn cael. So fi'n meddwl just rhoi mwy o ffocws ar hwnna. Mae'r pethau yna yn, hel yn helpu, yn helpu cadw ni'n fwy iach. So, mae, ma pethau yn helpu tuag at pethau fel Covid. So, mae Covid ddim yn mynd, ond mae pethau fel tonsillitis a anwyd, mae rheina gyd still mas na, a maen nhw'n spread o'r un ffordd, a'r ffordd ni gallu stopo okay. neu lleihau hwnna, yw wneud y pethau sy'n gweithio. So, tywed, os chi yn, tywed, os chi yn teimlo bach bod anwyd yn dod, falle bys fe yn werth gwisgo masg neu aros gytre, um, a jyst neud siŵr bod chi'n cael digon o rest a yfed digon o, o ddŵr a gadael y corff i gwella cyn mynd mas, achos cyn Covid, oedd dan i'r culture yna bod pobl yn troi lan gyda fflw i gwaith, a ddyn bach o fel badge yn gweud, o, oh, fi, fi'n fi, fi, fi gweithwyr mor dda, ond fi dal fan hyn gyda fflw a snot bob man a ni'n spread fe mas i pob un. <laughs> to, dim yr un pethau e fel yn Japan, le yn Japan mae ma nhw'n meddwl bod e'n rwyd i bod mas yn peswch chi a um, teisian dros bob un. To, nhw yn... Ie, hwnna wedi, hwnna wedi shifto de? O na, mae ddim wedi shifto <laughs> o gwbl. Dwi wedi bod yn gwbl. Na, dyna, dyna beth yeah. sy'n mwyaf frustrating mm, i fi. Yeah. O fi'n meddwl, reit, mae hwnna'n <sighs> perffaith amser i ni gyd dysgu, e? reit, les wneud yeah. hwn, a, a lleihau faint o anwyd a uh, stuff sy'n symud rownd y uh, uh, geiaf. Ond yn anffodus, dim hwnna yw'r neges. Na gyd fi'n clywed nawr yw pobl yn dod mewn yn gweud, oh, it's not Covid, I know it's not Covid because I know my own body. So fi'n clywed hwnna trwy'r amser. A fi'n meddwl, well, ddim ots os mae ddim yn Covid, ni actually ddim moyn anwyd chwaith. <laughs> so just cyfrodd ei lan. No. yeah, so, no, no, but o pethau ti'n mynd nôl, e, ti'n meddwl fel mae fel elastic band jyst i cael gadael fynd nawr. O'n i'n gobeithio, um, oedd lockdown um, yn amser diddorol i ni fel tili. Nes i, um, i ryw raddau, nes i rili mwynhau uh, yr amser teuluodd, um, coginio gyda'n gilydd, um, mae mas yn natur gyda'n gilydd. Um, fi beth i gweld si gymaint o bobl ar y stad fi, mae mas yn wac, um, a lot fwy o cwn. Um, a ni'n gobeithio byddai e lot o'r habits yna yn cadw ymlaen nawr bod bod bywyd yn mynd nôl i rhyw fath o normal. Um, ond fi ddim yn gweld e lot nawr. I mean, fi nôl yn gweithio'n rili really fysi nawr. Ni'n cael cylleiad o amser gyda'n tulu. E, ond mae ma pethau yn rili really bwysig. A beth oedd yn bwysig i fi um, am amsanu fi, fi'n credu oedd y rŵtín. Achos y pethau'n dod mewn left field trwy'r amser, y pethau'n newid bob dydd, oedd y milestones yn, yn symud bob dydd, ond i cadw rhyw fath o rŵtín, a fel ti'n gweud, Lisa, twod, um, i fi, ni wneud rhyw fath o exercise, mewn mas am wac, amser gyda tili, am, amser dywel i ni unan, a i fi, sgyfennu dyddiadur oedd e bob nos, efe bod fi jyst yn cael ei gyd mas a'r tydalen, a wedyn ni'n lli cysgu'n dda. Um, ond on, na, fi, fi di trio cadw ymlaen gyda rŵtîn achos fi'n gwybod mae fe'n helpu iechyd fi a iechyd y pobl sy'n byw gyda fi hefyd. Um... Gwrandwr nhw'ch i'ch dwy, ryd. Os ych chi'ch dwy, gyda'r swyddi sydd ych chi, lle ieithi, ych iechyd chi, ych iechyd meddwl chi, a fel chi'n gweud, yr amser na i edrych ar ôl ych hunain, yn hyn i gyd. Stym esgus ar gweddill o'n i, os e? Stym esgus ar neb arall. Oedd teimlo fel bod e ddim yn opsiwn, really, achos fi'n meddwl, reit, os fi'n mm, mynd yn sal nawr, neu os fi'n mynd yn burnt out a stress, neu os fi ddim gallu wneud penderfyniad yn glir ac yn ar amser achos bod meddwl fi'n mor stressed, um, sa'i gallu helpu. So, so fi ddim yn, fi no good os fi ddim gallu edrych ar ôl fy hun. Um, so fi'n meddwl dyna pam mae fe mor bwysig. So fi'n meddwl, reit, priority fi yw edrych ar ôl pobl a wneud yn siŵr bod yr ysbyty maes yna'n gweithio um, a wneud yn siŵr bod teulu fi'n hapus gytre. So, yr unig ffordd fi'n mynd i wneud hwnna yw os fi'n cadw cool head. A'r ffordd fi'n wneud hwnna yw myfyrdod, bita'n iachus a symud digon aml. <laughs> Beth yw'ch, um, os, os gewn ni ddod ar sgwrs i ben fel hyn de, o ran hyn i chi'ch dwy wedi dysgu am eich hunain ac am, ac am Gymru a beth, beth i ni, siwt i ni di ymateb i hyn i gyd, pan ych chi'n edrych tuag at y dyfodol a'r, ar blynyddoedd sy'n blaen i nawr, beth yw'ch be fyddech chi moyn? Beth yw'ch gobeithio'n chi am, amdan, chi am eich gyrfa chi eich hunan falle ac amdano ni gyd yn diogelwch ni? Lisa, na ddechrau ydych chi. Fi jyst yn gobeithio bod pobl yn mynd i dysgu i, i roi blaenoriaeth ar ei iechyd ei hun a cymryd y cyfrifoldeb yna a, a just sylwi bod e yn bwysig. To, ma, to, ti, os, os bod dim dati dy iechyd, sy'n lot dati mae fe yn bwysig i trial wneud popeth ti gallu i edrych ar ôl dy hun er mwyn bod gyda dy teulu a dy, a dy ffrindiau. So fi'n meddwl, dyna, dyna beth fi'n gobeithio, i bod ni'n rili really gallu rhoi dy neges mas, bod, bod pawb yn gyfrifol, yn gyfrifol am, am iechyd, a bod ni'n lle gweithio da'n gilydd, bod e ddim just yn gwasanaeth iechyd ar un ochr a'r gymuned ar yr ochr arall, bod ni'n gallu ymrwymio'r ddau um, a bod ni'n gallu gweithio dros y byrddau iechyd i gyd. So fel bod Cymru yn, i gyd yn neud yr un peth, a bod ni yeah. gyd yn gweithio dyn gilydd. Ie, yeah. a dim rocket science yw efe, pethau syml sy'n gweithio mor dda mm. am um, un corff sy'n gyda ni, ynddo fe? Um, a dim jyst y ffisigol, y meddyliol mor bwysig, a mae fe'n effeithio, maen nhw mor interlinked anyway, yn oed nhw. Um, ond on, ie, yeah, a i fi, um, beth weles i lot o yn ystod yr amser un oedd caredigrwydd i fyd a mm. licen i gweld lot fwy o hwnna. Ie, Um, Ie, yeah, bys efo'n neis mynd nôl i'r pobl... bit yna pan mae pobl yn edrych ar ôl i cymydog. Ti'n pan mae'r y streets yeah. dechrau dod â gilydd a checo mewn. Tod, trenu bod yeah, ni ddim wedi cael digon o amser yn pwysleisio ar hwnna, achos fi'n meddwl mae pobl yn teimlo'n dda pan maen nhw'n helpu rhywun. So, ti ddim gallu helpu teimlo'n dda os ti wedi gwneud rhywbeth neis i rhywun arall. <laughs> So, fysa fe'n no. neis i ni cael mwy o hwnna. A hefyd, oh, um, wrth gwrs, mae ma pawb yn meddwl, os o pawb yn meddwl bod chi'n experts cyn ni, mae pawb yn bendant yn meddwl bod chi'ch dwi'n gwybod popeth erbyn hyn. <laughs> no, di definitely ddim. Wel, chi yn. um, <laughs> chi'n chi gwybod mwy na'r fwyaf ohono ni. o ran chi'n bersonol, um, sut mae hyn di newid chi? Chi'n meddwl chi, pwy chi felly, a sut chi'n gweld y byd? Ww, um, just bod potential yn popeth. So dyna beth fi'n meddwl, mae yeah. potensial mewn pob un, a dim ots beth yw swydd ti, neu pa rank wyt ti, neu beth yw uh, cefndir ti, mae ma, ma, ma atebion... Mae warin. yeah, Mae atebion yeah. mewn grŵp. So, just, os ti ddim yn gwybod, yeah. just roedd y la, llaw lan a gweud... Gofyn cwestiwn. Said cliw, ond fi'n siŵr mae rhywun arall yn gwybod mwy am hwn na fi. A fi'n meddwl dyna beth nath um, wneud ni'n llwyddiannus fel tîm, oedd Yep. Lyc, lyc ni wybod beth yw'r sgyrsio ddim yn mlaen dros y ddwy flynedd na diwethaf yma rhwng dych chi'ch dwyd. Len ni wedi cael cameras o'r hwnnw'n len ni. Mae'n cynnig beth hawdd gyda chi a lot yn nhw. Sian, oedd ar Zoom o'ch chi? Neu beth o'ch chi'n neud? Ffôr o'ch chi'n cael cwrdd? Um, Teams, o'n i'n lwcus iawn ar actually. Nes i draw i, i gwrdd â Lisa, um, a nes i draw i'r ysbyty maes um, yn uh, Pen y Bont um, pryd oedd hawl. A oedd hwnna'n, hwnna gred, gret, achos na'r tro cyntaf ni cwrdd yn person. O'n i'n cwrdd ar dros o Teams, o'n i'n bron yn wythnosol. yeah, a ffôn a text. Um, ar y ffôn, yeah, <laughs> yn hwyr yn nos wedi cael chance i cael gwbl o'r ein to. Mae eisiau gwestiwn ni. O, ni ddim hefyd, ie. Na, fi siarad, fi siarad mwy i meinir na'r gŵr, so... <laughs> Lyca ni wedi cael clywed hwn y sgwrsiau na, oedd yn chi'ch dwy. O, chi jyst yn, chi'n anhygol, really. Wi'n gwybod os ych chi'n sylweddoli chi'n er eto be chi wedi cyflawni, falle mewn amser gewch chi edrych nôl, ac ych chi wei, fyddwch chi'n y llyfr a hanes chi'ch dwy, ych chi wedi sefydlu, <laughs> wel, mae e yn, well, Ysbytai maes ni oedd y rhai mwyaf brysur yn yr uh, Deyrnas Unedig a, a dros y byd yep. hefyd, so oedd ysbyty maes ni yn, um, yn brysur. Oedd hi'n ti yn cwmpa, Cwmtaf, so, oedd e? Ie, yeah, wel a'i'n ti i gymaru â Lloegr, yna fe. A ni, oh, yeah. model ni yn wahanol i i'r... Gwbl wahanol. Ie, yeah, um, wahanol i unrhyw le arall. Yeah. So dyna pam oedd rhaid i fi am ein o'r siarad, achos o'n ni'n kind of off, ti'n bach yn mafric, o'n ni'n gweud, ni yn siŵr ni'n neud yn reit nawr, achos ni'n neud yn wahanol i pob un, ond ti'n neud yr un peth a fi, ie? Yeah? So, as long as ni dwy'n neud yeah. yr un peth, byd ni'n ffain. Byd ni'n iawn. <laughs> ond ar hynny, mae rai fi ofyn, pa, pam oedd yn wahanol de, a siwt oedd yn wahanol, a nath e weitho, yr awgrym i welly, nath e weitho well, i Gymru, be wnaethoch meddwl, falle, achos me, achos meddygol teulu yw ni'n dwy, yeah. oedd pob un arall yn mynd am yr whole ventilators model, ond so ni'n gwybod fel i iwsio'r machines na, so dim pwynt i fi wneud model. A ni'n gofyn i ddim yn cael digon o'n nhw. Sim digon yeah. o staff, sim digon o intensive care staff i llenwi lan ysbyty maes. So dylse'r pobl mwyaf tost aros yn yr ysbyty, a dylse ni edrych ar ôl y pobl eraill. Lawr yn ni. Yeah. So pa'n o'r esgol hwnna, pan chi'n neud y penderfyniad na, Mae hwnna'n ma hwnna swno i fi fel gamble. Wel, na, achos oedd yn mwy common sense. Like, dyna pam yeah. o'n i wedi mynd yna. Oedd pobl yn meddwl oedd yn risg, oedd pobl yn meddwl, o gosh, mae hwnna bach off the wall a mae'n wahanol. Ond o'n i fel, well, in real world terms, ni lle cael y machines yma, a mae lot o bobl yn fodlon printo'r machines yma nawr, ond beth os mae neb gallu defnyddio nhw? <laughs> So'r so hmm. claf gallu hwco un o'n lan i'r machine. No. So o dim pwynt, o, fi jyst yn meddwl, wel mae hwnna'n no-go option. So mae hwn yn llai risg na neu rhywbeth sy'n definitely ddim gallu gweithio. Nethon ni, um, nethon ni fel pilot bach, sy'n so dwi'n dwi'n falle ddim yr gair iawn i ddefnyddio, yn um, ysbyty yn fus Caerfyrddin um, yn y Leisure Centre fyna dros yr haf. So oedd um, uh, y ton cynta wedi bod, a o'n i'n o'n i'n meddwl bydd yr ail don yn dod tuag at diwedd y flwyddyn, o'n i'n meddwl, wel, mae yna, um, ma, ma na cyfle i ni testo pethau mas nawr dros yr haf gan bod bach fwy o weliau gyda ni'r ysbytau, a felly os ydy e ddim yn gweithio, y rwle gyda ni roi y cleifion nôl mewn ni. A na beth wnaethon ni am rhyw wyth wythnos dros yr haf, gaethon ni bron y bo deg o cleifion mewn i ddod lawr o'r ysbyty. So felly nhw ar, nhw o ar fin mewn gatre, ond falle nhw'n aros am rhywbeth um, i cael ei roi mewn yn, yn, yn, yn y tai neu rhyw, uh, rhyw fath o package um, i nhw cyn bod nhw'n mynd gatre. Um, a oedd wedi gweithio, so ni'n gwybod bod y proses yn gweithio, a ni'n gwybod bod y model yna'n gweithio, so oedd hwnna'n di roi lot o hyder i ni wedyn ni pam oedd eisiau agor nhw, beth oedd e mis tachwedd, um, o, o, o, o, o o, o, o, o, ti ddim lot o notice dy fe Lisa um, mis Tachwedd wedyn ni i agor lan um, yr ysbytai maes wel oedd, oedd ti um, oedd doi gyda ni um, a fi'n credu oedd doi lan yn um, Betsy hefyd yn oedd e um, ar y hmm. pryd um, a yna'r model defnyddio ni gyd wedyn ni achos ni'n gwybod bod yn gweithio. Mm. A co beth sy'n digwydd pan chi roi dwy fenyw i arwen pethau? Oh, well. mae'n beth i beth arall allech chi'ch dwy sorto mas ar hyn o bryd fyd. Um, um, pob clod i chi, diolch am bopeth chi wedi cyflawni, yr hyn chi wedi wneud. Um, Waw, chi'n chi, chi anhygol, ac os na di chi wedi clywed y ddigon, diolch o galon a ran y genedl i chi'ch dwy am bopeth. Mae'n oh, bod yn hyfryd siarad diolch, â chi. A diolch, diolch. am, am y wa.